Assalamualaikum jumpa lagi sama Kang kali ini Kang mau bercerita kondisi sebuah rumah tangga seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya walaupun ketika itu suaminya sudah tiada tapi betapa ibunya bisa memberikan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya seperti kita lihat bagaikan seekor ayam yang anaknya sampai 12 bahkan sampai 14 16 biji kalau tuh anak ayam induk sama ibunya pagi-pagi keluar kandang ayo neng keluar ayo anak-anak keluar kita naik ojek uber ayo naik bis kita cari makan hidup bapaknya mau kemana tahu pasti kalau ibunya penuh dengan kasih sayang nah kisahnya adalah seorang ibu mempunyai tiga orang anak yang pertama anaknya ulanga, yang kedua ulangu, yang ketiga ulangi. Nah, pada satu hari ibunya mau pergi ke pasar dan dia mengajak ulanga serta ulangu. Siapakah yang tidak diajak oleh ibunya ke pasar? Ulangi adalah seorang ibu mempunyai tiga orang anak. Yang pertama anaknya ulanga yang kedua ulangu yang ketiga ulangi nah pada satu hari ibunya mau pergi ke pasar dan dia mengajak ulanga serta ulangu siapakah yang tidak diajak oleh ibunya ke pasar? Ulangi adalah seorang ibu mempunyai tiga orang anak. Yang pertama anaknya ulanga, yang kedua ulangu, yang ketiga ulangi. Nah, pada satu hari ibunya mau pergi ke pasar dan dia mengajak ulanga serta ulangu. Siapakah yang tidak diajak oleh ibunya ke pasar? Ulangi. Capek. Kalau cerita ini diulangi terus akan menjadi cerita yang tiada henti. Udah sampai di sini.